最後にもう一度皆さん入学おめでとう以上で入学式は終了です生徒は速やかに各自の教室に移動なさい Oke, selamat datang di channel saya ya. Ini channel baru Dimas Sensei. Dan di sini saya selalu ingin main game yang RPG dan di subtitle Indonesia. Oke, langsung saja ini kita mulai. Ya, di sini saya masih baru pertama, jadi ya masih kurang lah dari cara bicara juga. Mungkin ini yang bertanya ini game apa, Mang? Misalkan. Bang, ini game apa? Ya, ini gamenya mana gamenya Di sini kita akan mendapatkan suasana sekolah. Hanya saja di sini suasana sekolah sihir. Oke kita langsung saja dan ini sebenarnya saya udah pernah main nih pas SMA Cuman ya udah jarang main game kalau sekarang mumpung masih di rumah nih masih corona Ini aduh rindu banget nih nostalgia banget tuh pokoknya gamenya dan yang paling gue suka itu dulu pernah pakai bahasa Inggris kalau sekarang pengennya yang Japanese yang Japan oke kita langsung coba saja Oke ya, di sini nanti akan dikeluarkan subtitle Indonesia. Jadi kalian bisa tahu alurnya bagaimana. Mungkin ada yang suka main RPG atau pernah main ini dari PS2. Ya, kita langsung aja ya. Tolong jangan spoiler. Kimi wa dare? ファ君も一人ぼっちなのそっか一緒にいてもいいかなありがとうえっと僕はベイン Oke di sini kita adalah siswa baru. Jadi mungkin kalian bisa mencoba nih. Ini gamenya jarang ada yang main. Karena ya namanya RPG ya kita harus paham alur cerita juga. Gakuen. 錬金術を教えてくれるところ dan kita akan belajar alkimia ya ilmu sihir oke ini sebelum menjadi siswa baru ya di sini kita akan menggunakan karakter Vayne Vayne dan sebenarnya Vayne itu bisa dibilang gelandangan <laughs> gelandangan やれやれやっと見つけたちょっといいかなだ誰ですかこの子が君のマナかいマナサルファは友達ですおっと失礼そんな怯えた目で見ないでほしいな えー、っとこんなところに一人いや君たち二人で住んでるのかい町に行くとみんなが怖がりますからだろうねこの辺の人たちは錬金術についての知識も乏しいだろうし君とサルファの力は得体の知れないものに見えるんだろう錬金術おや君も 錬金術を知らないのかいこの家にはちょっと前まで有名な錬金術師が住んでいたんだけどそうなのそうだったんだ君もしかして何も知らないのかな昔のことは覚えてないんですおぼろげにしか。 なるほどね道理でなかなか見つからなかったわけだそれであなたは何をしに来たんですかってサルファが聞いてますんおっと失礼すっかり忘れていたよ僕はゼップル・クライバーアルデビス学園の教師だよ バルレビス学園そう全世界の錬金術師の卵が集う錬金術師のための学園今日はね君をその学園にスカウトしに来たんだよ Oke, kita akan didaftarkan ke akademi biar bisa sekolah sekolah alkimia karena memang karakter kita punya kekuatan tersembunyi. Hai. Oke, okay, mulai penerimaan siswa baru. Ya, mos lah kalau dibilang. Ada penjaga punten, Kang. <laughs> aduh, ada ada aja. Tuh, aduh. Rindu banget nih lagunya. Nah, ada karakter nanti yang akan kita gabung, yang gabung sama kita. Di sini Zappel laporan masukin gelandangan ke sekolahan <laughs> Ini lagunya mudah-mudahan gak kena copyright. <laughs> Gawat bisa kehapus ini video. Enggak lah. eh ya kita ke Ethereum dulu. してきたようですのでそろそろ終わりにしましょう最後にもう一度皆さん入学おめでとう以上で入学式は終了です生徒は速やかに各自の教室に移動なさい ちょっと邪魔よどいてあごごめんなさい ke sekolah bawa kucing ini beda satu-satunya siswa yang bawa kucing ini kasar banget nih suara kata-katanya si kucing Tapi nanti kita ganti biar nggak kasar. <laughs> ずいぶん緊張してるみたいだねああいやよく来たね1ヶ月ぶりかなあお久しぶりですえっとゼップルさんうん久しぶりそうそう 今日から僕は君の担任になったからね。や、ゼポレに、ンジャリワリクラスケタや。いや、ダラワリクラス。尊敬の念を込めて、ゼップル先生と呼ぶように。そ、そうなんですか。すみません。冗談だよ。それじゃ、教室に行こうか。場所はわかるかい o k セプドロ。タコティラン。いえ。 全然それじゃ一緒に行こうか入学初日から迷子になられても困るしねはいサイコロ o チンサイコロアナ e ランア r a n ア 今日から君たちの担任になるゼップル・クライバーだよろしく頼むよいろいろ大変だとは思うけど困ったことがあったら相談に来てほしい僕が暇な時ならいつでも相談に乗るからね みんな疲れてるだろうし今日は簡単な説明だけにしようかな k memperkenalkan satu-satu Tapi ini akan dilewat ya それじゃあ今日はこれで解散明日から早速授業があるから遅刻しないように udah capek suaranya Jess lebih kawaii kalau pakai Japan lebih enak lah <laughs> kalau dulu pernah pakai bahasa Inggris ればあ <laughs> やっと気づいてくれたもういくら呼んでも無視してるんだもんごごめん今誰とお話ししてたのえサルファとだけど わいい君のマナー珍しいね言葉を喋らないなんてそうなんだ私もたくさんマナと会ったわけじゃないけどほらこれがうちの子 び出してこの子に紹介しようと思ってほらご挨拶してあどうもよろしくねあうんよろしくじゃあもう帰っていいよ <laughs> suruh pulang langsung kasihan の席の子が危ない人だったらどうしようって心配しちゃった、はあ、私フィロメールフィロって呼んでね君は Jepangnya ini kalau Jepang kalau ininya Inggrisnya Jessica ya udahlah nanti yang subtitlenya Jessica aja biar enak これから暇せっかくだし一緒に学校の中を探検してみないえ僕と何か用事でもあったうん何もないけど <laughs> よかったそれじゃ早速出発 Oke, okay, Jess bergabung dalam party. kita keliling dulu keliling sekolah akademi so da ne hmm gambari yo ya? Oke, okay, sekarang tugas kita adalah berkeliling dulu ya. Ya, namanya juga gamers RPG. Kita memang harus ya wajib. Jadi biar kita tahu juga tahu tempat kemana kemananya. Biar nggak bingung juga. Halo. Keliling-keliling dulu lah. Halo Nemo. Iya, aku juga harap teman baik. Halo, kau siapa? Oke lah kalau begitu. Woi, ini kayak gambar, woi. Nah di sini kita sebenarnya harus cari resep ya. Nanti kalau misalkan kita ke toko atau market kita harus cari resep biar ilmu kita makin tinggi lah sama bisa bikin banyak banyak barang mau banyak potion halo guruku tersayang iya Zeppel sensei hei kamu siapa woi ngejagain woi ada satpam. Halo Pak Satpam. Iya bener. Kita putar-putar dulu dah. Ini di classroom sebenarnya ada ini ya, ada lobby atau halamannya ya. Kita cek dulu. Oke. Okay. Ini kelas kita ini mudah-mudahan nggak lag ini mirip sama preman halo preman iya mirip preman males kamu ini ini apa? hai nana cantik boleh kenalan nggak ya iyalah gede halo assalamualaikum Oh ini beda hitam bajunya Aduh cuman berempat Neng lagi lihat apa Neng Asyap ah, Eh mondar mandir Woi nggak bisa kesini woi Woi Woi woi Woi Woi ngebug di sini uh, Untung Ya elah ngebug Eh jangan pacaran di sini woi Halo Woi jangan dicat, woi. Dicat. Rambutnya dicat. Dadah, keliling dulu, Mang. Oke langsung cekidot Eh ada Nana cantik Eh mau kemana lari kemana bebek, anu si bebek, Ada penjaga Hai penjaga Oh bisa ditanya ternyata Eh ini nggak bisa ditanya woi Woi nyangsang woi Woi woi woi nggak bisa kemana-mana Kelas C1 Assalamualaikum Eh lihat apa eh? eh jadwal piket eh Oke lah kalau begitu Oh itu ada wali kelasnya Halo wali kelas Aku mencintaimu Ah mudah amat ah kamu mah diam di situ doang woi muridnya mana woi woi oh ini ada the gangs. hai the gangs. boleh ikut ngegengs oh ada Patrick Starfish eh, dari SpongeBob dia udah jadi manusia ya kalau misalkan kalian pengen lihat subtitlenya ya kalian start aja pause aja dah ya ini mau keliling-keliling biar kalian juga tahu nih yang mau main mungkin dijamin lah seru jadi suasana sekolah apalagi kalau sekarang lagi pandemi hup, hup, hup. Neng kenapa Neng masih waras ada di sini ada kamar mandi <laughs> Assalamualaikum Neng saya mau masuk ke sini Neng boleh gak Woi Woi. Oh, gue boleh di sini ya. Neng, kucingnya bagus buat saya aja, Neng. <laughs> marah. Huh, aduh. Woi, gue pengen kencing, woi. Woi. Woi, ah nggak bisa masuk ya. Kencing di celana. Nah. Kabur ah. Hai kucing, jangan galak. out. Next tempat ya hari pertama kita inilah nggak ada yang namanya pertarungan jadi kita harus tahu tempat satu-satu ya ini baru empat tempat nanti masih banyak apalagi dungeonnya uh panjang banget Oke, ini pusat tugas ya untuk siswa pada ngantri. 何をしてるんだろう君たちそんなところに立ってるとみんなの邪魔だよあすいませんって校長先生あバカセあれバカセクトにやったおや君たちはベイン君とフィロ君だ 噂ですかそそれよりみんなここで何をしてるんですかみんなアルバイトを探しているんだよここは学生科だからね Tuh kan ngambil tugas a d kita juga harus ke sini nih sering-sering. Kalau pas jam pelajaran nanti ambil tugas. a r b a i t o Hmm. 校内でできる仕事の斡旋だね草刈りとか掃除の手伝いとか生徒にとっては貴重なお小遣い稼ぎのチャンスなんだよそれでこんなに人が君たちもお金に困ったら来てみなさい最初のうちはできる仕事も少ないけどね それでは私は失礼するよまだ仕事の途中でね私たちも行こうかうん Halo, eh lagi ngapain doi? Iyalah, bom gampang kalau sekarang mah. Nah, masih sepi sekarang. Halo, aku siswa baru. Eh, ada tugas gak buat aku nih, siswa baru yang masih town fun? Oke, besok kali ya. Dadah. Kita keliling. Oke, kita ke minimarket, kita ke shop. Nah, kalau ke belanja k お店かな。いろいろ置いてあるね。えっと、お店の人は。お、お客さんかな。あ、いたいた。何？何を買いに来たの？いや、見学に来ただけで。 金持ってきてないんですなんだもんなしか見学ってことは新入生かなはいさっき入学式が終わったばかりなんですああつまりこれから3年間のお得意様ってことねここはどんなものを売ってるんですか基本的なものは大抵あるよお金さえ持ってくればね 覚えておきますそれじゃあ私たちそろそろはいはい次はたくさんお金持ってきてねIni ada suara anak-anak, suara siswa Tiap tempat Meng... Backsound dari sononya <laughs> Bukan dari sini ya Oke, okay, kita keliling. Ini kalau nggak salah blacksmith deh. Dah itu senjata juga. Halo bapak-bapak. Oh iya iya, nggak boleh disentuh. Rusi, Ya, bahan-bahan dasar doang. Ternyata. Eh. Ini ada apa ya? Tolong. Oh. Nantilah belum punya resep. Woi, jangan ngegosip di supermarket, woi. Di market sekolah ngegosip. Oh, ternyata lagi iniin armor. Ya terserah lah. Oke, okay, kita ke UKS. Buntun. Ya nggak ada orang. Mana nih orangnya? Oh datang ternyata. Ada. Nani ka go Halo seksi. <laughs> Gomennasai. Nggak ada pintunya, nggak bisa diketuk. 内をいろいろ見て回ってたんですけどここは保健室よ女の子を連れ込んで <laughs> いけないことでもするつもりだった Ang nakal, bawa UKS nakal. Nakal? Apaan sih jadi? Polos, mainnya polos, gelandangan sih. Ikenai koto te nan desu ka? Sama polos. Ah ah ah. からかいがいのない子ね。私も昔はあなたたちみたいに純情だった apaan coba i p a k a i enak-enak kali aduh jangan dilakukan ya itu haram まあいいわ怪我でも病気でもないなら早く帰りなさいあすいませんお仕事の邪魔しちゃっていいのよこの学校にいればそのうち何度でも来ることになるから どういう意味ですか <laughs> 授業が始まればそんなに危ない授業が <laughs> いやいやわーなんて今 b e r b a h a いちゃっ Woi, mau tidur. Woi, mau tidur. Ah, mau tidur di sini. Oh, nggak bisa dipakai. Bekas kamar. Hai cantik. Ya udahlah. Udah kelilingnya. Cekidau.

知ってる人ううん、知らない人だセニ senior 本当にこの子なのなんか冴えない顔してるけど知るか名前が同じなんだからそうなんだろうさふんまあいいわさっさと連れて行きましょうあの何の用ですか もぽもぽお前を連れてくるように言われてるんだほらさっさと来いおうちょちょっと待てーえー、軍なる 今はお前に付き合ってる暇はない Datang play 邪魔しないでよ早く帰りたいんだからさ貴様らこそ俺様の邪魔をしないでもらおう私たちですか他に誰がいるお前たちはすでにこの俺様が予約済みだ予約って ふざけるな後からしゃしゃり出てきて勝手なこと勝手なことならばここは男らしく体で決着をつけるか望むところだやめとけばあんたじゃ勝てないでしょお前も手伝え二人がかりならどうにでもなるやあよ 塗ったばっかのマニキュア剥がれちゃうねお前な私たち関係なしに話が進んでるねうんどうしたらいいのかなさあさあどこからでもかかってこいさあ暴いたらよ 戦わずして逃げた賢明な判断だな邪魔者は消えたさあついてこいえっと状況がよくわからないんですけどあの二人はトニとレーネ、まあ、分かりやすく言うと悪の手先だな悪 ですか危うくさらわれるところをこの軍なる様が助けてやったというわけだはいありがそれで私たちどこに行けばいいんですかそれは行ってからのお楽しみださあ行くぞ Yeah, you sama planes, play play senpai. 被害者ではない同志だ驚いているようだなここは俺様のアトリエそう軍なるのアトリエだ 名前は嫌かも何を言うこれ以上ふさわしい名前はあるまい何ですか騒がしい Iya, wakil k p s e k datang. Oh, e l v e n Trout 女子。ちょうどいいところへ来たな。教頭先生と呼びなさい。 何度言ったら理解できるのですか敬意を込めて女子と呼んでいるではないかそれより見ろ3人の新人だ俺様を含め4人これで問題なかろうおやしかし見たところ全員1年生のようですねうん期待の新戦力だあなたに1年生を預けるのは不安ね この子たちの将来が台無しになってしまうしっけえな俺様の下につこうと幸せなことはあるまいやはりこれは認めるわけにはいきませんねそれでは約束が違うではないかどうしよう止めた方がいいのかな私はヒロあなたも1年生 ちは2家獣人は珍しいからって連れてこられたの <laughs> Jess jadi Viro, Viro jadi Jess. Di sini kalau misal bahasa Inggrisnya Jessica ya, ingat. Tapi untuk subtitle kita pakai yang Jess aja, ya, biar gampang. <laughs> Iya, ne. Ya Niki itu tipe bis ya. Nanti kita lihat あのちょっと二人ともならば我々が十分にやれるということを証明してやろうではないかそうですね無理だとわかればあなたも諦めがつくでしょう 2週間差し上げますその間に肉ク布を作ってみせなさい肉ク布だないいだろう後で吠え面書くなよダメだった時はこのアトリエの使用許可は取り消しますそれまでは自由に使いなさいすぐ後に使う人が困らないよう頼みますよ あなたがベインですねはいそうですけど聞いたなこれは明らかに我々に対する挑戦だぐんちゃんが喧嘩売ったようにも見えたけどね 喧嘩は買うものではない売るものだそういうわけでニクロ布の調合はお前たちに任せるえそんないきなり言われても俺様はやらねばならぬことがあるのでなでは ada urusan yang harus dilakukan. Senpai. kabur. Akhirnya bisa nge-save juga jangan lupa untuk dibaca ya kalau misalkan ada keterangan-keterangan karena buat panduan juga dan lingkaran save itu nanti ada dua dua macam yang hanya nge-save load dan yang satu lagi cuman isian HP sama SP oke okay. sudah masuk dalam ensiklopedia oke okay, panduannya sudah masuk Akhirnya udah tadi cerita terus kita save dulu Save hmm. Ya Aduh agak ngelag Aduh, ah sip, bagus, mantap. Akhirnya. Hup, hup. Udah dulu lah. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian mendukung channel ini agar terus berkarya, silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video. Thanks for watching.